Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Jesús HNB Gamer y como podrán darse cuenta en el título, el video de esta semana es el siguiente. Ya saben que siempre comienzo con la parte rápida y después con la parte lenta. Y bueno, antes de comenzar con el tutorial, le mando un gran saludo a José Lidio, el cual me pidió que lo saludara y pues ahí está. Así que ahora sí, comencemos con el tutorial.